Madame, Monsieur, bienvenue dans l'espace invité. Nous recevons aujourd'hui Annie Fourny. Annie Fourny, merci d'être là. Vous êtes graphiste, vous habitez Ramilly ou vous habitiez de nous, parce que vous allez partir bientôt pour un grand projet, The One Thing, euh, un projet avec votre compagnon. Alors expliquez-nous un petit peu ce projet euh, original. Ok. Euh, l'idée, c'est de partir autour de l'Europe, en gros la mer Baltique, pour prendre des photos de gens avec un objet qu'ils représentent. Alors vous allez partir, c'est tout frais, c'est vendredi que vous partez. Vous partez quoi En stop, en train, en voiture Comment, comment va se passer ce voyage On commence en train. En fait, on a notre premier trajet euh, vers l'Allemagne en train. Et puis après, on est parti en stop. Et on compte sur la générosité des gens pour euh, nous offrir un, trajet par-ci par-là, ou en tout cas... Euh, aider dans notre trajet. Voilà, le projet a germé dans deux têtes. On l'a dit avec euh, votre compagnon euh, Colin Harrison, et les photographes il est américain. Et on a à côté de vous l'appareil. Alors, c'est évidemment pas un appareil euh, qu'on trouve dans, les magasins classiques. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de cet appareil qui date du début du, XXe siècle. Oui, tout à fait. Donc, il est de 1909. C'est un appareil de reporter. Donc, à la base, c'était un, appareil photo de presse sur lequel on a apposé un, un, un support Polaroid, donc qui prend des photos instantanées. Voilà, donc euh, c'est un peu comme les Polaroids qu'on avait dans les années 70. Oui, tout à fait, c'est des années 70, il est d'époque d'ailleurs. Au niveau photo, ça donne un rendu particulier Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est le, type de film euh, a, des couleurs un peu, un peu spéciales et avec l'objectif qu'on a qui est très très très très précis, euh, vous avez des couleurs un peu, un peu floues, un peu, euh, un peu voilà, des, couleurs un petit peu particulières. On verra ça. On voit le logo hein, ici que, vous avez, que vous avez fait. L'aventure, ben, vous allez la vivre à deux avec les gens que vous allez rencontrer, mais les, gens, le public, peuvent également euh, participer en, finançant quelque part votre projet. Comment ça se passe Oui, tout à fait. Donc en fait, on va rencontrer des gens euh, sur la route. Euh, à qui on pourra proposer, en échange d'un support au, projet, s'ils si, si, aiment le projet, on leur proposera de leur donner une de nos photos. Alors au niveau du, voyage, ben, vous, vous, travaillez, votre compagnon également. Comment ça se passe On se dit à un moment, on quitte tout pour euh, se lancer dans ce projet Oui, c'est une idée qu'on avait depuis un bout de temps, euh, qu'on travaillait déjà. Euh, l'envie de, partir, d'aller visiter. Et puis à un moment, il faut juste se lancer et dire bah, c'est maintenant ou jamais. Et, on s'est lancé. Alors, aller jusqu'à la mer Baltique, pourquoi cette direction-là plutôt qu'une autre direction C'est juste un coin qu'on connaît moins tout, toute la partie euh, nord-est de l'Europe. Et puis c'est un coin que personnellement on avait aussi envie d'aller euh, visiter. Alors vous partez, vous allez évidemment faire plein de rencontres, ben, tout à fait sans doute inattendues. Est-ce que vous avez une idée du nombre de photos que vous allez ramener de votre voyage on espère 200-250 photos, mais euh, en fait, euh, notre campagne qu'on a lancée a déjà dépassé ses, limites, son budget. Là, vous avez déjà récolté combien de fonds pour l'instant On a des 800 qu'on avait demandé à l'origine, on est à, plus de 1000 euros. Donc, je pense qu'on aura plus de photos que prévu. Voilà, des photos avec des fonds. Et alors, les gens que vous allez rencontrer peuvent également hein, se dire euh, « moi, ce projet m'intéresse », peuvent également le financer. Oui, tout à fait. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a en, échange de ce, de financement pour Donc, Pour le moment, la campagne euh, qui est là, ça dépend vraiment de combien les gens veulent nous donner. On a déjà euh, des, des, cadeaux, enfin des, des, remerciements à partir de 5 euros, mais ça va euh, de, cartes postales avec des photos qu'on aura prises le long du chemin, à un livre fait main, il y a vraiment de tout. Et euh, si vous nous donnez par exemple un euro, alors vous avez des remerciements par email. Alors expliquez-nous un petit peu, effectivement, l'appareil déjà, à mon avis, au niveau communication, ça facilitera sans doute les, rapports avec les gens qui vont peut-être être, étonnés avec euh, cet, appareil-là. Vous faites les, photos, vous êtes graphiste, est-ce qu'après, il y a une idée peut-être d'exposition, de, de livres Est-ce qu'il y a déjà un projet qui va plus loin, je dirais, que le voyage Tout à fait. L'idée donc est, de, de faire une exposition à notre retour, au moins en Belgique. Mais si c'est possible, si on arrive à, le, faire entrer dans notre emploi du temps, on aimerait bien retourner dans, les villes qu'on a visitées et faire un projet sur place. Alors réexplique nous vraiment la photo, donc il y aura la personne et puis quoi, vous allez demander vraiment l'objet qui, le caractérise le mieux. Comment ça va se passer cette relation avec le modèle entre guillemets Voilà, donc en fait il y a tout à fait une part de créativité qui vient du modèle lui-même où la personne va choisir un objet que eux leur, euh, leur est vraiment proche ou personnel et euh, et, donc, euh, c'est à nous de capturer euh, la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. Si vous, vous aviez fait cette photo, vous l'avez peut-être fait, avec quel objet que vous êtes ah, photographié Bonne question. Euh, ma théière. J'ai une théière qui est parfaite. Elle est très jolie, elle est toute blanche, elle est, parfaite. Et Donc moi, c'est ma théière. Mais cet objet et la personne, ça raconte une histoire, c'est également ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est non seulement un portrait qui, dit énormément, mais avec un objet, on a toute une personnalité, toute une histoire qui se développe, qui est vraiment très très intéressante. Et votre compagnon, Colin Harrison, il s'est fait photographier avec... Euh, avec quel objet, lui Avec l'appareil, je Photo, oui. Voilà, <laughs> voilà. <laughs> Alors, on a parlé du voyage. Je suppose ben, il y a toutes les nuits qui arrivent. Là, comment C'est des hôtels toutes les nuits Ou je suppose que c'est un énorme budget Ou comment, comment on s'arrange là C'est un énorme budget. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas le faire. Euh, on a tout un... On a prévu donc euh, de dormir avec le système de couchsurfing. Euh, le couchsurfing, c'est euh, des personnes peuvent mettre à disposition sur un site, euh, bien, bien un site dédié, leur fauteuil ou, une chambre d'amis qui n'est pas utilisée. Et donc on peut faire des échanges, soit, soit accueillir des gens chez nous, soit voyager chez des, chez, des habitants. Pour, pour, dormir une nuit, deux nuits, trois nuits. Voilà, ça permet évidemment de réduire les, coûts. On arrive au, bout de l'entretien. Dernière question, est-ce que vous avez déjà testé votre votre projet photo avec un objet ici en Belgique et, quel est l'accueil Oui, oui, tout à fait. Donc on a déjà fait une séance photo. Euh, je pense que vous avez montré l'une autre photos. On a eu quelques photos, voilà. Voilà, euh, c'est très très sympa. En fait, les gens sont très enthousiastes et surtout le fait que ce soit un film instantané, on a les résultats tout de suite. Et c'est très très chouette. Et on aura vite fait de dépenser nos 800 photos si ça se passe aussi bien que la, première séance. Voilà, et eh bien merci en tout cas Annie Fourni et puis bon voyage avec euh, Colline Harrison et puis on, vous regardera sûrement à l'arrivée pour voir hein, les résultats de ce projet The One Thing. Voilà, merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.